SCP-4666 es una anomalía de clase Keter, y lo que es peor aún, actualmente no está contenido. 4666 es un humanoide con extremidades alargadas que acecha en zonas rurales y nevadas durante las épocas festivas. La forma en que elige a sus víctimas es un misterio, pero lo que queda de la familia, los niños desaparecidos y los juguetes nos hace pensar que... Datos borrados. De parte de todo Expedientes 34, y la rama hispanoparlante de la Fundación, les deseo felices fiestas.